Okay, welcome. Bienvenidos. We are really grateful to be coming to you uh, very shortly in November. Estamos muy agradecidos de venir a ustedes muy pronto en noviembre. And I'm very excited to come down to Mexico City for the first time to do a, a retreat. Y estoy muy entusiasmado por venir a Mexico City por la primera vez a hacer un retiro. And this isn't just any retreat because we have a movie to show. Y no es cualquier retiro, sino que también vamos a estar mostrando una película. Yeah, the movie is, this is going to be the Spanish premiere, um, and the movie is called Take Me Home. Sí, este es la premiere en español y se llama Guíame a mi hogar. And uh, the movie is based on a uh, Course in Miracles. Y la película está basada en un curso de milagros. but it is more um, a documentary about um, the practical application to practice these uh, spirit, spiritual principles. Pero es una guía práctica para aplicar eh, un curso de milagros, los principios de un curso de milagros. So I think when you see this movie, you will really be able to see um, what it means to practice the teachings of the course Así que cuando vean esta película, ustedes van a poder ver lo que es practicar las enseñanzas del curso. Y lo que se siente vivir una vida con mucha confianza. Y cómo permitir que las emociones lleguen a la superficie y sean, eh, y sean entregadas and how to follow the Spirit and Jesus every step along the way. Y cómo seguir al Espíritu y a Jesús cada paso del camino. Yeah, so I travel all around the world to 44 countries. Sí, yo viajo por todo el mundo, eh, viajé a 44 países. And one of the most often asked questions is, how do I hear the Holy Spirit? <laughs> y la pregunta más frecuente es, ¿cómo escucho al Espíritu Santo? And it takes practice y requiere mucha práctica. Y esta película es una herramienta que te muestra cómo eh, practicar. community which devoted hearing the Porque nosotros vivimos en una comunidad que es muy devota a escuchar al Espíritu Santo. that all of our collaborations, our projects, y todas nuestras colaboraciones y proyectos, this video, este video, <laughs> uh, <laughs> retreats, workshops, nuestros retiros, nuestros talleres, we're touring around countries, o nuestros viajes alrededor de varios países. It's all just a backdrop to train the mind how to listen to the Holy Spirit. Todo es un escenario para entrenar la mente a escuchar al Espíritu Santo. Yeah, so it's very exciting to have three long sessions. over a weekend. Así que es muy emocionante tener tres sesiones a lo largo de todo un fin de semana. Two sessions on Saturday, November 16th. November 16th, Saturday, we have two three-hour sessions. El sábado tenemos eh, tres sesiones de dos horas. <laughs> And then Sunday, November 17th, we have another three-hour session. Y el domingo tenemos otra sesión de tres horas. three-hour session. See? Yeah. So yeah, I think it is it's the spirit who actually brought us to Guadalajara six and a half years ago. Sí, así que fue el espíritu el que nos trajo a Guadalajara seis años atrás. And that was the first time I think we came to Mexico and started to uh, share this um, this message to to Mexico friends. Y esta fue la primera vez que vinimos a México y empezamos a eh, compartir este mensaje a nuestros amigos en México. Yeah, then from that point, so many miracles happened that we actually um, had, have a community down here in Guadalajara. Y desde ese momento sucedieron varios milagros y hoy tenemos una comunidad acá en Guadalajara. And uh, we live our daily life here, exactly like David said, um, this practicing listening and following of the Holy Spirit. Y vivimos acá practicando el escuchar y ser guiados a través del Espíritu Santo. And we're very touched by the, the passion for Jesus here in Mexico. Y estamos muy conmovidos por la pasión que hay acá eh, por Jesús en México. Yeah, it touches our heart and feels like this is the passion that that we share together in this toca nuestro corazón es eh, que como si todos compartieran esta pasión que nosotros tenemos eh, por Jesús. Yeah, and David has traveled around the world for the last years. Y David estuvo viajando alrededor del mundo por los últimos 30 años. And he, he is traveling less and less these days. Y cada vez eh, viaja un poquito menos. But when he heard about uh, going to Mexico City, he just said immediate yes. Pero cuando escuchó de venir a México, de inmediato dijo sí. And this will be David's first ever um, visit to Mexico City. Y esta va a ser la primera vez que David va a visitar México City, la ciudad. <laughs> and we know that there are many, many, many uh, Crossing Miracle uh, friends and groups in Mexico City. Y sabemos que tenemos muchos, muchos, muchos amigos de un curso de milagros. And I really want to invite you just to come and be with us. You know, listen to this this profound teaching pouring through David, but just be in the presence. It's it's so yeah. <laughs> Queremos invitarte a que vengas y participes y entonces, en la presencia de David y que puedas escuchar todas estas enseñanzas que salen de, de su espíritu. Yeah, we just uh, really want to extend our invitation to be together for that two days. Y quiero extender esta invitación para que todos estemos juntos estos dos días. Yeah. yeah. It, pours through me and also it sounds like purring, so I might be like a kitty cat <laughs> just uh, purring the whole time, you know, the, motor going. es un juego de palabras él eh, que dijo. It's, it was, it's always a play word words, so I don't know, know how to translate that. It's hard. It's hard. It's the sound of cat Sí, el sonido que hace pouring significa eh, salir a través y pour también es gato, así que hizo un, un pequeño chiste acá. <laughs> And uh, the whole weekend will be, uh, we, we, will share in English, but we have a translation in Spanish the whole, the whole weekend. Y todo el fin de semana vamos a estar hablando en inglés, pero van a haber traductorado en, al castellano, al español. And the movie Take Me Home, we also have the Spanish subtitle. Y en la película Guía mi, mi hogar también tenemos los subtítulos en español. Yeah, and it's just like how it works. I was traveling around the world and I kept hearing urban ministry. Sí, yo estaba viajando alrededor del mundo y escuché ministerio urbano. And I thought, Jesus, I don't know what that means. Y yo dije, Jesús, no sé qué significa esto. Because I was going to some big cities like uh, Beijing and New York City. Porque estaba yendo a ciudades muy grandes como <laughs> Beijing, New York. Or down in uh, Argentina. Oh, Argentina. And uh, Sao Paulo, Brazil. Y São Paulo, Yeah, but um, when I was guided to come to Mexico. Pero cuando fui guiado a venir a México. After our first weekend retreat in Guadalajara. Después de nuestro primer retiro en Guadalajara we settled down in a, a, a, little town called Chapala, on Lake Chapala. Nos asentamos en una pequeña, en un pe, una pequeña, <laughs> en Chapala. <laughs> yeah, yeah, yeah, And we named our house La Casa de Milagros. Y nombramos nuestra casa La Casa de Milagros. So that was back in 2013. Y eso fue en el 2013. And we're just beginning to open it up to more Spanish retreats. Y ahora lo estamos abriendo para hacer más retiros. Yeah, welcoming people from all around Mexico and, and some others that come too. Y bienveni, bienven y so, damos la bienvenida a todas las personas eh, de México y los países, otros países también. Marina came from Argentina. Chauvinet de Argentina. <laughs> so, so it's, it's, a, it's a calling from the Holy Spirit to come together for healing and mind training. Así que es un llamado al Espíritu Santo para que todos nos unamos en este entrenamiento eh, de la mente y en sanación. Yeah. So it's very profound that this weekend will have so much practical application and how to really practice the course. Así que es muy profundo como este fin de semana vamos a aplicar eh, el curso del milagro de una forma muy práctica. be able to see through the movie about how important it is to follow guidance for everyone. Y vas a ver a través de la película lo importante que es seguir la guía para todos. In fact, following the, the guidance was the most important thing, even more important than finishing the movie or the time it would take to make the movie. De hecho, seguir la guía fue más importante que terminar la película o el tiempo en el que se iba a terminar la película. was the healing in the mind of all those that were participating, but especially the film crew. Era todo acerca de la sanación de la mente, acerca de, de todos los participantes, pero especialmente del equipo de trabajo. And maybe you can share how you got the idea in the first place to make this movie. Y quizás puedes compartir cómo obtuviste esta idea de hacer la película. Eh, ¿sí? Sure. Yeah, I am not a movie maker. Sí, yo no soy una productora de películas. I am um, just a, a, someone who practices the teachings of A Course in Miracles. Simplemente soy alguien que practica las enseñanzas de un curso de milagros. And uh, lives a devotional life and want to practice y vivo una vida eh, de devoción y practico escuchar y ser guiado por el Espíritu Santo. And uh, about years ago, uh, uh, I, I wake up from a dream. Y hace ocho años me levanté de un sueño. Um, and with overwhelming joy. Y estaba con una felicidad abrumadora wanting to uh, share this experience I had with David and the, the community. Queriendo compartir esta experiencia que yo había tenido con David y la comunidad. And specifically in the dream, um, I was I made a movie. Y específicamente en el sueño yo hice una película. And the spirit said, um, I will help you every step along the way. Y el espíritu me dijo, yo te voy a ayudar cada paso del camino. Yeah, so basically this movie project is, is purely a project to practice, listen and follow to the Holy Spirit. Así que esta película es un proyecto de escuchar y actuar en base a lo que nos guía el Espíritu Santo. And all the skills and all the decisions were given to me by the Spirit. Y todo lo que era requerido fue dado por el Espíritu Santo. Mm. And uh, you will see in the movie that there are a lot of relationship. Y vas, y vas a ver en la película que hay mucho, se trata mucho acerca de las relaciones. Because uh, on this uh, awakening journey, um, you know, this is a, a, a journey of waking up through relationships. Porque en este camino a despertar es acerca de despertar haciendo uso de las relaciones. Yeah, and I know that when some of us have this very deep calling y nosotros, muchos de nosotros tenemos un llamado muy profundo eh, de Dios. Y no sabemos cómo hacer con este llamado, cómo hacer para extenderlo en nuestras relaciones. transparent. Y cómo ser totalmente transparente. and what would happen if we outgrow our relationship. ¿Y qué es lo que sucede si nosotros eh, nos volvemos más grande o crecemos en nuestra relación? So spirit guided me to um, to shoot different um, people. Y el Espíritu Santo me guió para que eh, filmara diferentes personas. Who are actually going through the authentic healing um, during those period of time. Y que está eh, atravesando un momento de sanación auténtica eh, por ese momento, en esos momentos. Yeah, so basically every everything you see in the movie is is is documenting what people are going through uh, in real life. Y todo lo que se ve en la película es está documentado lo, por lo que están atravesando las personas en, en el momento actual yeah, it's very powerful. Es muy poderoso. Yeah. And we want this to be so practical, so you can ask questions of, of both of us. Y queremos que esto sea bien práctico, así puedes preguntar preguntas a ambos. And we have two more people coming that are part of the movie too, so we'll have maybe a panel discussion y, on the last day. Y tenemos dos personas que además también van a venir, que son parte de la, de la, de la producción, así que vamos a tener un panel eh, para poder hablar con ustedes. Yeah. Because you, when you watch a movie, you can see people wear their emotions on, the, on their heart, on their sleeve. Eh, así que cuando vos veas la película vas a poder ver cómo estas personas llevan sus emociones en su corazón o en la piel. And sometimes when you see people going through healing, it inspires you to look at your own thoughts and your own beliefs. Y cuando ves personas que están atravesando una sanación, esto te inspira a que puedas ver tus propios pensamientos y tus propias creencias. Yeah, it's a little safer to see it in the movie first and then take it into your own mind. Es un poco más seguro <laughs> verlo primero en la pantalla y después llevarlo hacia tu propia mente. Yeah, you can laugh at people's relationships, but then when it comes to your own relationships, it, it can be very serious. Uno se puede reír <laughs> en las relaciones de otros, pero cuando viene a tus propias relaciones el tema se convierte un poco serio. Yeah. So we really want to urge you to come and just bring your questions and come to open your hearts. Así que queremos realmente que vengas y que traigas tus preguntas y que realmente abras tu corazón. And if you come for an experience, uh, you won't be sorry. It will be a profound experience. Y si venís, no te vas a arrepentir. Va a ser una experiencia muy profunda. Because mm-hmm. people they sometimes say, well, the Course promises that I'll be happy and it promises I'll be peaceful. Porque las personas dicen, bueno, el curso me promete que voy a ser feliz y que voy a tener paz. But Jesus says you have to go through the darkness to come to the light. Pero Jesús dice que tenés que ir desde la oscuridad para poder ir hacia la luz. You have to raise up your unconscious beliefs and thoughts into awareness. Tenés que traer eh, tus creencias inconscientes a tu conciencia. And this can be a very intense process. Y este puede ser un proceso muy intenso. But if you have people to support you and you have good tools and resources. Pero si tenés gente ahí para ser de soporte y tenés buenas herramientas y recursos. And above all, you have a sense of, of trust and you're in a an atmosphere of uh, safety and security. Pero sobre todo si tenés confianza y estás en un ambiente de seguridad. Then the process can seem to go much faster. Entonces el proceso puede ser mucho más rápido. So we do get a lot of questions about community because that's part of our practice of, of healing. Así que nosotros tenemos muchas preguntas acerca de la comunidad porque es parte de nuestra práctica de sanación. Because the Course in Miracles is surely it's a self-study uh, curriculum. El, un curso de milagros se puede estudiar por, nuestra, por su propia cuenta. And it's really between your mind and Jesus and the Holy Spirit. Y realmente es solo acerca de tu mente y tu relación con Jesús y el Espíritu Santo. But you can learn from the experiences of your brothers and sisters. Pero puedes aprender de las experiencias de tus hermanas y hermanos. And sometimes, as I said, it's easier to see it first in a brother or a sister, and then you can bring it to your own mind y a veces es más fácil verlo en tu hermano o en tu hermana y luego traerlo a tu propia mente. Así que realmente te quieres preparar <laughs> para este fin de semana. 16 17 Es noviembre 16 a noviembre 17. Then internet. Y obviamente están bienvenidos a ver todos los videos que tenemos en internet. We have a beautiful YouTube channel called UCDM David Hoffmeister. Tenemos un, un canal en YouTube que se llama UCDM David Hoffmeister. So we'll put this video on there and also we'll have uh, more videos of retreats that we have and uh, videos Así que vamos a poner este video y otros videos que además tenemos de nuestros retiros y enseñanzas que compartimos desde muchos años. translation, verbal translation. Y en este canal tenemos traducción verbal. we take uh, English spoken videos with uh, Spanish subtitles. O traemos videos que están eh, hablados en inglés pero con subtítulos en español. But everything we put onto this YouTube channel is all Spanish. Pero todo lo que ponemos en este canal de YouTube es todo español. Yeah. Mm. And also we use Facebook and other ways to try to uh, extend these beautiful deep teachings. Y también usamos Facebook y otros canales para extender estas enseñanzas bellísimas. Maybe a Facebook Live or YouTube Live coming in here. Yeah, <laughs> Facebook Live, YouTube Live. Yeah, and uh, if you want to sign up for for this event, we will put the link um, in the description of this video. Y si quieres eh, inscribirte, vamos a poner el link en la descripción de este video. Um, so there is a, a suggested donation. Y hay una donación sugerida. But uh, but nobody will be turned away uh, for lack of money. Pero a nadie se le va a negar la entrada si no tienen los fondos. So if you uh, do not have the, the amount, please do not worry, just connect with the host, uh, Joaquin, anyways. Pero si no tienen esos montos, por favor no te preocupes, simplemente contáctate con Joaquín. Yes, yes, we want to spend the time with you regardless. Sí, nosotros eh, realmente queremos compartir este momento con vos sin importar eh, nada más. And we want to meet you, so you know if you have uh, friends that are part of the Course in Miracles group or family that are, interested in uh, spiritual awakening. Y realmente queremos conocerlos, así que si formas parte de, de un grupo, de un curso de milagros o tenés familiares y amigos que también están interesados. Feel free to invite them to come along. Por favor, invítalos para que también se unan. Yeah, we have a quite a big, large venue for this weekend. Sí, tenemos eh, un lugar muy grande para este fin de semana. So you can bring um, your whole course group. Así que pueden venir con <laughs> todo el grupo de estudio. Yeah, that would be a very good experience. <laughs> Será, eso sería una experiencia increíble. Yeah, just take the bus and uh, go to the venue and, and come on. Sí, tómense un ómnibus y vengan todos so grateful able come together Y nuestro corazón está bien abierto y estamos muy agradecidos de poder unirnos con ustedes este fin de semana. Yes, looking forward to uh, meeting you um, in November. Sí, estamos muy entusiasmados de conocerlos en noviembre. Es un camino muy profundo, pero estamos con ustedes <laughs> cada paso del camino. okay. See you soon. you.